Hey. Hey. Hey, what's up? Nah, nothing. Huh? What about you? No, nothing. Same here. Nothing. Just chilling, you know? hmm Yeah. Where you from? Sí, sí, vamos ¿Qué más idiomas sabes aparte del español y e inglés? O sea, tu idioma es inglés y el español. Eh, el ruso. O sea, ¿estás estudiando o, si sí te sale igual de fluido que el español? Más fluido. ¿Más fluido? Sí. Más fluido. Mi ruso es, mejor que mi español. Mm. Ah, no sé, para mí es Aprendí el ruso. Hello? Oh, man. What? So sad. So sad.